Пластик, залізо, бетонні конструкції все це лежить посеред центрального парку Запоріжжя. Раніше на цьому місці був спортивно-готельний комплекс. У вересні минулого року його двічі обстріляли російські військові. Відтоді заклад в напівзруйнованому стані, а пошкоджені конструкції та сміття ніхто не прибирає, каже місцева жителька Марія Саламатіна. Ми кожного дня гуляємо, і кожного дня діти запитують, чому не оберуть, чому не беруть, чому там можна ж поранитися, там можна ну, собака собаками гуляють теж люди, теж ну, собака може забігти. І я думаю, потрібно займатися цим всім, побирати, виб... Ну, все вивезти, вигребти, все, щоб нічого не було. Воно не дуже гарно і спогади здійснюються ті, що ти дивишся на це все. І згадуєш, Марія зазначає, спортивно-готельний комплекс потрібно або розібрати повністю, або, хоча б, прибрати конструкції, які можуть обвалитися. Мне, конечно, не нравится эта ситуация, потому что все-таки э, здесь много гуляют с детьми. И такой вид, я не, не настаиваю на том, чтобы убрали все, ну, хотя бы немножко огородить э, людей от такого вида и детей от этого надо как можно быстрее, я считаю. Хотя бы организовать, может, какой-то субботник, я не знаю. Городские же власти тоже как-то должны быть заинтересованы в том, чтобы вот такого не было в центре парка. Ошан Беладзе, власник комплексу, пояснює, після ворожого обстрілу комунальне підприємство «Титан» встановило на цьому місці огорожу. За нею прибрали. На території самого ж комплексу, каже, це зробити поки не можуть. объект э, как бы свидетельства террора. было возбуждено уголовное дело. И в рамках уголовного дела, конечно, первое время нельзя было вообще, скажем так, заниматься никаким благоустройством. На самой территории, там, где, скажем так, вот свидетельствуют именно как вещественное доказательство котлованы от ракет, э, там не разрешают не убирать ничего, потому что на сегодняшний момент это <clears throat> вещественное доказательство самого э, преступления. А кто на это дозволяет? Ну, во-первых, есть следствие и так далее, правоохранительные органы, а этого нельзя делать, там же погибли люди и так далее. Тем более еще идет экспертиза самого нанесения ущерба предприятию. Нагадаємо, російські військові обстріляли готель у центральному парку міста 22 та 27 вересня. Внаслідок першого удару троє людей дістали поранень. Один чоловік загинув. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.